सब्सक्राइब करिए डिटेल मतलब चैनल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सूरज सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिटेल मथुरा चैनल में आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने घर बैठे अपने खेत और ज़मीन का नक्शा देख सकते हैं वैसे तो हमको अपनी ज़मीन का नक्शा देखने के लिए लेखपालों के चक्कर काटने पड़ते थे तो दोस्तों अब आपको लेखपालों के चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको फालतू पैसा व अपना कीमती सामान इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है तो चलो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी साइट खोलेंगे B O R dot U P dot N I C dot in तो यहाँ पे बुनक्स हम क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका देखो ऐसा एक ऑप्शन खुल गया जाएगा ये आ गया यहाँ पे ऑप्शन खुलने के बाद आप देखिए आपको जहाँ का नक्शा देखना है वो चूज कीजिए जैसे कि जिला है हमारा मथुरा मार्ट यहाँ पर हम चूज करेंगे यहाँ पर कोई भी काम चूज कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर काम चूज कर लिया सूरज तो दोस्तों हमको जिस जगह का नक्शा देखना है वहाँ हम कस्टम नंबर डालेंगे जैसे कि हमको देखना है एक का सर्च कर देंगे ये देखो दोस्तों ये डिटेल आ गई जिसका ये नक्शा है जिसके नाम है उसकी डिटेल आ जाएगी दोस्तों ये देखिए यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है इसमें हम क्लिक करेंगे आपका नक्शा खुल जाएगा दोस्तों ये आ गया तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और ज़्यादा सब्सक्राइब करें